今天呢，我要把女神漩涡介绍给大家。女神漩涡呢，是光明势力解放地球的终极圣光科技。女神漩涡可以有效的瓦解地球周围星光层还有以太层的控制矩阵。女神漩涡呢，是一种彩虹螺旋的能量，在女神漩涡当中呢，包含了各种可能的光能量组合，它呢。 是天使存有的显化，它可以通过一个存在于第八维度的 Antarion 转换星门，将所有的黑暗转化成纯粹的光。它呢，也是合一的能量漩涡。女神漩涡呢，可以经过微三角合一技术，吸出所有的二元性异常现象，而且呢，把它还原成合一的状态。所有的女神漩涡。 都会在地球的星光层还有以太层形成一个圣光网络。圣光网络呢会产生带有转化功能的合一能量场。我们呢可以把女神漩涡看作是神圣介入地球活动的工具。女神漩涡的圣光网络呢会转化所有星光层还有以太层的黑暗，而且可以清除所有的负面存有。 直到最后一个爬虫人永远绝迹，那个时候呢，地球的所有非物质层面都会变成光明的世界。这个呢，也为事件打下良好的基础。女神漩涡呢，是天使般的神圣能量，它呢可以通过我们的身体铆定到地球的物质层面。大家呢可以觉察到女神漩涡在身体里面的流动。 黑暗的执政官对女神漩涡的能量非常讨厌，这也是为什么天主教会会一直打压女性的原因所在。而非实体的黑暗执政官呢，对女神漩涡的能量更是毫无招架之力。任何女性或者男性，只要连接到女神漩涡的能量，女神的临在呢，就会把几千个爬虫人。 打扫的一干二净。我把女神漩涡冥想的步骤呢放在这里，女神漩涡冥想的语音指导呢可以在视频下方的描述中找到。大家呢？ 如果感受到自己内在的指引，都可以启动女神漩涡能量的冥想。这样呢，可以巩固地球的光网格，而且还可以帮助光明势力加速清理地球的非物质层面，最终呢，会引导事件的发生。